Смотри, что покажу. А теперь забудем это. Навсегда. Навеки вечные. Хороших магов в мире много, но только я не отвратись. Ты стоишь между мной и славой. сейчас открою один глаз. родители были из...